Na casa 8.6, nós representamos aqueles clientes individuais ou mercados, nichos, comunidades ou instituições que contratam seus produtos ou serviços. Então, é basicamente a representação é, de todos os seus, é, seus clientes ou projetos em que você está trabalhando, atendendo, né? E numa representação como, como, é, como você trabalharia na organização da sua operação de vendas e atendimento delas, né? Como grupos em específico, se você atende como grupo, né? É, como cliente individual, quando eles são indivíduos, é, ou mesmo organização de comunidades, nichos, ou tags que você é, segue junto com outros é, nichos, né, outras comunidades. Então, nesse, nesse espaço você tem um campo bem amplo para representar qualquer tipo de é, público-alvo que você esteja interessado em, em, acessar. Ou com quem você já tenha um diálogo, já tenha negócios, já tenha interação.